what is in my British kitchen. If you're vegetarian, of course, there are lots of options available. आहेत जसं की इथे दिसू शकतो त्याच्यानंतर मल्टीग्रेन मल्टी सीडेड असे बरेच प्रकार मिळतात हॅलो म्हणजे नमस्कार कसे आहात मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन युके आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते आपण या चॅनलवरती युके बद्दल मराठीमधून माहिती घेत असतो आजपर्यंत कोणकोणत्या विषयावर व्हिडिओ बनवलेत हे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आय बटन दोन्हीकडे मिळेल तर मंडळी जस्ट आत्ता ऑफिसमधून आलेले आणि मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की आपण मधली ब्रिटिश किचन्स ही ऑटोमेटेड कशी असतात यावरती आपण एक सविस्तर व्हिडिओ बनवला होता त्याची लिंक तुम्हाला आय बटनमध्ये मिळेल पण टिपिकल ब्रिटिश खाद्य संस्कृती जी डे टू डेची आहे ती कशी असते किंवा what's in my British kitchen या विषयावरती आजचा व्हिडिओ आहे आणि हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण असं की यू कॅन सी मी आत्ता जस्ट ऑफिसमधनं आलेले बाहेरची कामं करून आलेले आहे इकडचं प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल हा इंडिपेंडेंट असतो असं म्हणायला हरकत नाही म्हणजे हा अलिखित नियम आहे की कुठले आर्थिक व्यवहार असतील कुठल्या कार डीलिंग असतील सर्व्हिसिंग असेल वॉट एव्हर इट इज बायका should be independent to manage by themselves आणि पुरुषांच्या बाबतीत घरातलं जे काही असतं म्हणजे आपलं जेवण बनवायचं आणि खायचं किंवा मुलांचं बघायचं इट इज एक्सपेक्टेड की हा माणूस इंडिपेंडेंटली मॅनेज करू शकतो so a man and woman are completely independent and they follow their hobbies as well तर हे सगळं करताना आपण या देशात आल्यानंतर जेव्हा आपल्या आपण इथल्या वर्क कल्चरमध्ये अडॅप्ट होतो इथल्या लाईफस्टाईलमध्ये अडॅप्ट होतो इथल्या विचारांमध्ये आपण जेव्हा समरस होतो तेव्हा इकडचं food culture is a major factor but it is just one of the factors of adapting आणि तो का केला पाहिजे हे तुम्हाला मी किचनमध्ये गेल्यानंतर दाखवेन चला तर जाऊया माझ्या किचनमध्ये तर आता आपण माझ्या किचनमध्ये आलेलो आहोत आणि तुम्ही यू केमधील किचन्समधलं किंवा ब्रिटिश किचन्समधलं ऑटोमेशन हा व्हिडिओ पाहिला असेल पण what is in my typical British kitchen यावरती आजचा व्हिडिओ आहे आणि म्हणूनच मी तुम्हाला इथे काही वस्तू दाखवणार आहे अर्थात जी लोक फ्रेश फूड फ्रिक्स आहेत की म्हणजे मला तर फ्रेशच लागतं आणि I am not fan of tin food or frozen food then you should go for असं कट सॅलड मिळतं आता अर्थात हे आम्ही वापरलेलं आहे पण हे पूर्ण पॅक भरलेलं तुम्हाला लेट्यूस मिळू शकतं कट लेट्यूस आणि त्याचं बरोबर असं उभं चिरून वगैरे दिलेलं आहे then you get spinach like this चिरून कापून स्वच्छ केलेला धुतलेला तुम्हाला धुवायची पण गरज नसते so that is another thing that you can buy from supermarket third thing is तुम्ही इथे बघू शकता बीन स्प्राउट्स म्हणजे हे स्प्राउट्सच आहेत म्हणजे मटकीचे किंवा मुगाचे जे मोड येतात ते फक्त स्प्राउट्स तुम्हाला इथे असे दिसू शकतात सो दे आर देअर तुम्ही स्ट्रेट अवे ते स्टर फ्राय करून खाऊ शकता तुमचं प्रोटीन कंटेंटची काळजी घेतली जाते so cut fresh vegetables is first thing that I would like to tell you second thing that I would like to tell you की मध्ये फ्रोझन फूड हे भयंकर प्रमाणात वापरलं जातं आणि याचं कारण असं आहे की छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी तुम्ही जायची गरज नाहीये सुपर मार्केटमध्ये आणि frozen food has preserve more nutrition than the fresh food असा रिसर्च सांगतो आणि हे ऐकल्यानंतर आधी वाटतं अरे हे कसं शक्य आहे पण यु नो वॉट जेव्हा food is at its best version it gets frozen ते ट्रॅव्हल करून आलंय आणि लॉजिस्टिक्समध्ये त्याची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू गेली असं नसतं so frozen food is another thing that you can try if you are vegetarian of course there are lots of options available I am not a completely non vegetarian person I am basically more of a vegetarian sort of person who eats fish a lot म्हणजे सी फूड फॅड फॅन आहे आणि चिकन खाते मी तर मला भरपूर ऑप्शन्स मिळतात या देशामध्ये त्यामुळे असा विचार नका करू की अच्छा मी नॉन व्हेजिटेरियन असेन तरच माझं युकेमध्ये सर्वायवल पॉसिबल आहे का सो नो तुम्हाला व्हेजिटेरियन व्हीगन भरपूर ऑप्शन्स इथे मिळतात व्हेजिटेरियन पॅटीज मिळतात व्हेजिटेरियन किंवा व्हीगन सॉसेजेस देखील मिळतात अर्थात जर तुम्ही बंगाली किंवा कोकणातले असाल आणि तुम्हाला जर मासे भयंकर आवडत असतील तर इथे भरपूर ऑप्शन्स आहेत you can see this is fish फिंगरचं बिग पॅक ज्याच्यामध्ये जवळजवळ तीस फिश फिंगर्स आहेत एकदा मध्ये टाकल्या तीन चार फिश फिंगर्स तयार झाल्या त्याच्यासोबत तुम्ही सॅलड खाल्लं ब्रेड अँड बटर खाल्लं तुमचं काम होऊन जातं another thing is that I would like to show की तुम्हाला चिकनचे असे ब्रेस्ट मिळतात म्हणजे प्रॉपर तर तुम्हाला ते सुद्धा खाता येतं फ्रोझन फूडमधलं हे जरा हायली प्रोसेस्ड वाटलं कोणाला की अरे आम्हाला I am not fan of processed food you can always go for fresh clean nice frozen fish that is another thing then you have squids as well so the squids you can have in stir stir you you can you know म्हणजे मी तरी स्टर फ्राय करूनच खाल्लंय मला माहिती नाही बाकी कसं खाल्लं जातं बरंच त्याच्या रेसिपीज तुम्हाला सापडतील पण you know protein rich food आहे आणि ते तुम्हाला फ्रोझन फूडमध्ये बऱ्याचदा अवेलेबल असतं so that is another thing तुम्हाला सोललेले वाटाणे हे भारतातही मिळतात मॅप्रोचे वगैरे मी पाहिलेले आहेत म्हणून किंवा कॉर्न किंवा बऱ्याच गोष्टी इथे फ्रोझनमध्ये तुम्हाला मिळतात म्हणजे कॅप्सिकम चिरलेला आणि फ्रोझन लसूण सोललेला आणि फ्रोझन आलं ठेचून फ्रोझन कि अशा किंवा पालकाच्या अशा वड्या मिळतात तर त्या पालक पण फ्रोझन मिळतो मेथी मिळते फ्रोझन अशा बऱ्याच प्रकारच्या गोष्टी तुम्हाला फ्रोझन सेक्शनमध्ये इथे अवेलेबल आहेत पुढची जी गोष्ट आहे जी युके मधल्या किचन्समधली टिपिकल गोष्ट आहे ती म्हणजे टिन्स आणि टिन्ससाठी बरीच लोक असं म्हणतात की oh I am not fan of tins because that you know there are lots of preservative in it आणि मग मला ते आवडत नाही of course I completely agree with you but you know what when you wash them off म्हणजे छोले असतील तर ते तुम्ही धुऊन घेते तर त्यातला सोडियम निघून जातो तर तुम्ही तसा छोले वापरू शकता राजमा वापरू शकता I will show you so इथे छोले तुम्हाला दिसू शकतात फटाफट टीन्स ओपन केले and then your life is sorted you can have it in salad or you can make curry so there are lots of options available दुसरं म्हणजे ब्लॅक बीन्स तुम्हाला इथे दिसू शकतात अतिशय हेल्दी गोष्ट आहे ही ह्याला भारतात काय म्हणतात मला मला ह्याचं नाव नाही माहिती पण हे तुम्ही खूप हेल्दी गोष्ट आहे मी मला असं वाटतं याला काळी उसळ जी असते तसं वगैरे काहीतरी वाटतंय मला पण खूप छान पोट भरतं दॅट इज अनदर तसंच राजम्याचा टीन देखील असतो अगेन जर तुम्हाला रेडी फूड हवं असेल sometimes you are tired after work and you don't want to order आणि वेट फॉर द फूड अरे कधी येणार आहे ते डिलिव्हर होणार आहे टिल देन या देशामध्ये असे देखील ऑप्शन्स आहेत जसं की तुम्हाला टेंड सूप दिसू शकतं त्यात पण व्हरायटी असतात पोटॅटो आणि लीकचं सूप आहे म्हणजे कांदा बटाट्याचं सूप केल्यासारखं आहे कोरिएंडर आणि कॅरेटचं सूप आहे अशी बरीच असे बरेच सूपचे टिन्स माझ्याकडे आहेत in case of emergency when you are tired you can just open the tin and have your food अर्थात दॅट इज अनदर थिंग काही लोकांना टिन्स आवडत नाहीत पण I would highly recommend having fish के टिन्स पण आता अर्थात त्याच्यात प्रत्येकाचं म्हणणं वेगळं असू शकतं सार्डिन्स माझ्याकडे सार्डिन्स इन टोमॅटो सॉस तर तुमचा दिवसाचा जो प्रोटीन कंटेंट असतो जो गरजेचा असतो तो तो एका टीनमध्ये फुलफिल होऊन जातो that is another thing tins जी युकेमध्ये अगदी टिपिकल गोष्ट आहे असं क्रॅब मीट देखील इथे मिळतं म्हणजे ज्याला खेकडे आवडतात खेकडे आणायचे आणि मग ते खायचे वॉट एव्हर इट इज आणि मग ते फोडायचे आणि मग ते खायचं एवढं सगळं करण्यापेक्षा you have this tins so you can you know cook like that so there are these options जे मला स्वतःला खूप उपयोगी पडले ब्रेड्स ब्रेड्स मध्ये खूप खाल्ले जातात यावरती खूप आर्ग्युमेंट्स खूप चर्चा आणि खूप काही मी ऐकलेलं आहे की यु नो पण ब्रेडमध्ये यीस्ट असतं आणि ब्रेड असा खाल्ला नाही पाहिजे वगैरे वगैरे but let me tell you one thing की ब्रेड मध्ये मल्टीग्रेन मल्टी सीडेड असे बरेच प्रकार मिळतात म्हणजे तुम्ही मल्टीग्रेनमध्ये सुद्धा होल फ्लार असलेले ब्रेड घेऊ शकता म्हणजे राईचं ओट्सचं त्याच्यानंतर बार्लीचं अशा वेगवेगळ्या प्रकारची पिठं मिक्स करून ब्रेड बनवलेले असतात आणि त्यात सीड्स पण असतात म्हणजे chia seeds black seeds sesame seeds म्हणजे आपले तीळ आपण जे थालीपीठावरती लावतो तर तसे तीळ लावून तुम्हाला ब्रेड मिळतात देन यू हॅव टॉटिया रोल्स त्यामध्ये मका खाल्ला जातो अर्थात आपल्या आयांच्या काळात वेगळी जनरेशन होती even though they were working they used to cook like थालीपीठं आणि पुरणाच्या पोळ्या आणि वॉट एव्हर आपल्या पिढीमध्ये इतकं म्हणजे स्पेशली आय टी जॉब्स जर तुम्ही तुमचे असतील तर you can't make that much you know variety and all I think I would go with bread त्याच्यानंतर तुम्हाला हे तर म्हणजे माहितीच असतील हे असे टिपिकल बन्स जे मिळतात बर्गरसाठीचे तर बर्गर बन्स सुद्धा इथे मिळतात पिटा ब्रेड म्हणून एक ब्रेड मिळतो त्याच्यानंतर तर टॉटियाचे असे रॅप्स देखील मिळतात म्हणजे तुमच्याकडे अगेन एम टेलिंग की जी लोक व्हेजिटेरियन आहेत त्यांनी प्लीज असं घाबरू नका की अरे सगळ्यात तर चिकन दिसतंय सगळ्यात तर म्हणजे have I suppose to eat असं नाही आहे तर तुम्ही या चिकनच्या ऐवजी तुम्हाला हवं ते स्टफ करू शकता पनीर स्टफ करू शकता हलुमी चीज स्टफ करू शकता त्यानंतर टोफू स्टफ करू शकता त्यानंतर सोया चंक्स तुम्ही स्टफ करू शकता असे भरपूर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत त्याचप्रमाणे vegetarian sausages vegetarian chicken nuggets म्हणजे चिकन नगेट्स सारखे nuggets but they are made from soy तर असे सुद्धा ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत so this is another thing fajita kit ज्याच्यामध्ये तर ते असे रोल्स तुम्हाला पोळीसारखेच दिसू शकतात सारडो ब्रेड म्हणून एक ब्रेड असतो जो नॅचरली यीस्ट न वापरता त्याचा तो फर्मंटून वापरलेला असतो fermented food is good for you for your gut health so असा विचार नका करू की अच्छा हे फर्मेंटेड आहे तर हे is it good or not आपल्याकडे डोसा वगैरे ना खाल्ला जातो त्याचप्रमाणे दही खाल्लं जातं ते तुमच्या गट हेल्थसाठी हे सगळं चांगलं असतं त्याचप्रमाणे sourdough bread is also good so food is healthy don't think की मी आता म्हणजे टीन खाणार आहे का fresh food options are also available frozen फूडमधलं माझं फेवरेट मला तुम्हाला दाखवायचं होतं की यू कॅन सी हे कोरियन डम्पलिंग्स आहेत आणि they are the healthiest thing I can म्हणजे मला असं वाटतं कारण त्याच्यामध्ये आतमध्ये सोय आणि भाज्या भरलेल्या आहेत आणि वरून असं थिन रॅप आहे तर ते तुम्ही बॉईल करून खाऊ शकता किंवा बॉईल करून स्टर फ्राय करू शकता व यू लाईक इट तर दॅट इज अनदर थिंग जी टिपिकल ब्रिटिश किचनमधली गोष्ट आहे जॅम्स चटणीज मामलेड्स किंवा वेजमाईट अशा सगळ्या गोष्टी ज्या असतात म्हणजे लोणची आणि चटण्या ज्या आपल्या किचन्समध्ये असतात त्या इकडच्या किचन्समध्ये देखील असतात म्हणजे चटण्या आणि लोणच्यांसोबत आपण पोळी भा खातो तसं इथे ब्रेडमध्ये चटण्यावरून देखील खायची पद्धत आहे तर उदाहरणं द्यायचं झालं तर माझ्या मैत्रिणीने मला इथे चिली जॅम घरी बनवून दिलेलं आहे क्रिसमसच्या वेळेस किंवा गार्डनमधल्या फ्रेश बेरीजचं जॅम बनवलेलं असतं किंवा चटणीज बनवलेल्या असतात त्यामध्ये सुद्धा अंजिराची चटणी असते किंवा सँडविचची चटणी असते कॉलीफ्लावरचं एक चटणी असते अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या देखील या देशात बनवल्या जातात त्याचप्रमाणे तुम्हाला काकडीचं लोणचं देखील दिसतं हे तुम्हाला इथे असं गेरकिनचं पिकल दिसू शकतं गेरकिन म्हणजे बेसिकली काकडीच असते आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला पिकल्ड अनियन इथे दिसू शकतं तर अशा प्रकारची लोणची आणि चटण्या तुमच्या घरात जर तुम्ही ठेवल्या तर तुमचं लाईफ इझी होतं सो असं एक कॉफीचं मशीन आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही एकदमच भरपूर कप्स कॉफी बनवू शकता filter coffee is my favourite this is the air fryer which again makes my life easy rice cooker आणि रोटीमॅटिक डीप फ्रीजमध्ये ठेवायची किंवा टिन्स स्टोअर करायची किंवा कबर्डमध्ये एक्स्ट्रा वस्तूज एक्स्ट्रा वस्तूज वस्तू <laughs> आणून ठेवायची पद्धत इथे आहे कारण in case of emergency you have your dinner sorted so hope तुम्हाला आजचा आपला व्हिडिओ आवडला असेल किंवा जे काही मी आज तुम्हाला सांगितलं त्यातून तुम्हाला काही फायदा होऊ शकतो कधीतरी लक्झरी म्हणून तुम्ही विकेंडला सविस्तर जेवण बनवून खाऊ शकता पण वीकडेजला तुम्हाला या गोष्टींचा उपयोग नक्कीच होऊ शकतो होप तुम्हाला आजचा आपला व्हिडिओ आवडला असेल चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय